Моя дикая Кассандра, игривая подыра Затмевала разум, убивала сон грядущий бедолами любима Так и знай, толерантными родимыми Хранима про запасы угнетенными сердцами Воспевал избитый вас, а время табунами лошадиных сил Ломилось умирать и племя, дева не давалось, а просила Просто доверять под этим гнетом негатива Тем, кто не увидит свет и больно ласково красиво Закручивалась уже Моя дикая Кассандра, игривая подра Затмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила Легориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра, игривая подра причиненные вреда моя я, я Ты на сон грядущий бедалами любима Так и знает толерантными родимыми Хранима фраза и угнетенными сердцами Воспевал избитый вас, а время табунами лошадиных сил милость умирать и племя Дива не давалось, а Просто доверять под этим гнетом негатива Тем, кто не увидит все ты больно, ласково, красиво Закручивалась уже if someone is afraid of that pain That life brings to you and tells you, nice to meet you. And if someone is afraid of that pain that life brings to you, he breathes you and tells you, nice to meet you. Моя дикая Кассандра,